Ah bah ça alors, ma télé est en panne. Oh, j'aurais aimé savoir si ceux avec leurs conneries de fin du monde avaient raison.